Nicméně Paris Saint-Germain si nechalo tohoto hráče. A nebyl to špatný nápad. Saint-Germain vstoupili eh, do toho utkání daleko lépe. Пенальті забити. Втретє у ворота збірної Нідерландів. Ді Марія закручує ворота. Так одразу в стилі баджо. В стилі баті дуже активна підтримка вболівальників Аргентини. Справді їх сьогодні безліч. Подача навіть силу. Ось цей момент. Відпу... Папе, Папе, Папе, incroyable. Sauf que pied, hein. Bernardoni, il, doit, il est mal placé parce que s'il n'a pas merveilleuse. Ah, c'est frappé fort. Hein. Ouais, c'est incroyable. on presque un partout. Euh, éventuellement ici, ouais. le poteau encore. Le poteau. To środkowa nie na pole karne, na kubki słupek! Hein. Oh, to ciężko, żeby się w odpowiedni sposób zachował. Que lo pasará, là, parce están pasando, están pasando demasiadas cosas. Refier. Même zone. Parti pour euh, Di Maria, c'est box. lehce přistrčený. Teď ale pozor už na další roh, Alisson opět jenom vyráží. Entre Neymar et, et Di Maria, non, oh, c'était dévié. On va voir ce ballon qui prend la direction. В 2015 году перебрался в Лиль из Парижа. Выбивает. A kto drží arbiter? Nastavil pozor Rachel Di Maria na mladíka, na 20-ročného chalana, ktorý odchytal dovtedy len 3 zápasy. doliczona przez arbitra. Rzut rożny dla Paris Saint-Germain. Wow, Di Maria. подача Демарии на ближнюю. Ох, ничего, Мбаппе уверен Ну, в общем, да, по регби.